İsa Hüseynov Zəhər İxtisarla Meşədə qəribə bir sükut vardı. Nə bir quş ötürdü, nə bir yarpaq tərpənirdi. Meşəbəyi Mirqasım yəhərdə çəpək oturub, papağının dalını qaldırıb mahnı oxuyurdu. Ancaq bu dəfə keyfdən oxumurdu. Bu dəfə Meşəbəyinin sözləri nə qədər oynaqdısa, səsi bir o qədər qəmli idi. Kədərli demək olmaz, Çünki bu 60 yaşlı pəhləvan cüssəli adam məhz kədərə qalib gəlmək niyyəti ilə papağının dalını qaldırıb, çərşənbə günündə çeşmə başında gözüm bir alagöz xanıma düşdü deyirdi. Qaşını oynatdı, gözündən güldü deyirdi. Özününsə gözləri tez-tez dolub boşalırdı. Çünki bu gün meşəbəyi meşə ilə vidalaşmağa çıxmışdı. Mahnı axıra çatdı. Meşəbəyinin yadına bir bayatı düşdü. Ancaq o ayrılıqdan, ölümdən danışan bu bayatını dərhal unutmağa çalışdı. Səhərdən axşamacan, bəzən hətta gecə yarısınacan çiynində gəzdirdiyi, sanki bədəninin ayrılmaz bir həzasına çevrilmiş çantası indi çiynini üzüb salırdı. Yayın 30-35 dərəcə istisində belə geyməyə adət etdiyi çəkmələri indi bu sərin payız günündə elə bil oda dönüb ayaqlarını yandırırdı. Lakin meşəbəyi dərhal bunları da unutmağa çalışdı. Papağını bu dəfə arxaya itələyib, yəhərdə qamətini düzəltdi. Şeyh və xəzəl qoxusu ilə dolu havada dərindən nəfəs aldı. Altından keçdiyi qoca palıdın yarpaqlarına, sonra göy ürgənin dərisi işıldayan dolu, qüvvətli çiyninə və dalğalı yalana baxdı. Belə-belə işlər Ay göyürgə, belə-belə işlər deyə 60 yaşında birinci dəfə burada öz-özünə danışmağa başladı. Deməli, bu gecə yatırıq, qalxırıq, bu da eləyir iki gün. Üç deyən gün lent kəsilir, şülüz açılır, su gəlir, meşəmiz qalır suyun altında. Göy ürgənin yerişi Meşəbəyinin xoşuna gəlmədi. Ürgə daşsız, kəsəksiz, dümdüz talanın ortasında birdən büdrədi. Meşəbəyinin oğlunun biri raykom katibi idi. Bir oğlu Bakıda oxumaqda idi. Onunliyi bu il qurtarmış son beşi isə indi artıq başa çatmaqda olan bənd tikintisində işləyirdi. Bütün atalar kimi o da öz oğullarını sevirdi. Ürgənin dümdüz yerdəcə büdrəməsi, üstəlik də bir-iki kərə öskürməsi Meşəbəyini narahat elədi. Lakin qarşıdakı böyük itki bu narahatlığı da tez unutdurdu. Meşəbəyi cilovu tərpədib, iri qabarlı əli ilə ürgəncin çiynini şapalaqladı. Büdrəmə, büdrəmə, fikir eləmə, qadan alım, dedi. Bəndi çəkənlər, meşəni suyun altında qoyanlar mənim öz balalarımdır. Deyirlər su daha əfsəldir. Suyumuz olsa deyirlər ilan məliyən düzlərdə yüz belə meşələr salarıq. Elə bilirsən salmayacaqlar, salacaqlar agöy ürkə salacaqlar. O günü, o dövranı biz də görəcəyik. 100 yaşında at belinə qalxıb meşəbəylik eləməyənin atasına lənət. Meşəbəyi yenə papağının dalını qaldırdı. Yenə oxumağa başladı. Ay duman gəl keç bu yerlərdən. Bu yerlər təzə bar eyləsin. Həm gözlərim görsün səni, həm könlüm nübar eyləsin. Çox düşünmədən bədahətən aşığın sözlərini dəyişdirə-dəyişdirə, xeyli oxuduqdan sonra yenə də ömründə birinci dəfə burada kimsəsiz meşə içində öz-özünə qəhqəhə çəkdi. Aşıq Abbas dağ adamı idi, dağlardan danışırdı. Mən aran adamıyam, arandan danışıram. Abbas deyirdi, könlüm qübar eyləsin, mən deyirəm, könlüm nübar eyləsin. Hansımız yaxşı deyir ya göy ürgə? Ürgə bir də büdrədi. Meşəbəyi biraz təəccübləndi. Əşi sənə nə oldu ay zalım balası, deyə birdən hirslənib qışqırdı. Nə olub, sən də bir yandan kefimizə soğan doğruyursan. Allahın bəndənin heyfini səndən alaram atamın görü haqqı. Ürgəyə hətta bir şallaq çəkdi. Lakin əvvəllər meşəbəyi əlini tərpətməmiş yerindən oynayan ürgə, indi heç diksinmədi də. Onun yalnız qulaqları qımıldandı. Bir də çiyninin dərisi titrədi. Meşəbəyi köksünü ötürdü. Dərdimə şərik çıxırsan nədir, ay Allahın heyvanı? Ürgə başını endirib yavaş-yavaş addımlayırdı. Meşəbəyi də başını sinəsinə əydi. Çiyinləri sallandı, beli donqarlandı. Doğrudanmı göy ürgə onun dərdinə şərik çıxırdı? Hə, belə-belə işlər, belə-belə işlər ay göy ürgə deyə o asta, yorğun səslə təkrar elədi və daha səsini çıxartmadı. Meşədə qəribə sükut vardı. Nə bir quş ötürdü, nə bir yarpaq tərpənirdi. Meşəbəyi heç ürgənin ayaqlarının tappıltısını da eşitmirdi. İndi o ürəyində oxuyurdu. Nələr gəldi, nələr getdi bu dünyadan, bu dünyadan deyirdi. Birdən ürgə dayandı. Meşəbəyi diksinib qabağa, sonra ətrafına baxdı. Uzaq mənzilli yola çıxanda göy ürgə adətən tanış adama filana rast gəlməsə dayanmazdı. Lakin meşəbəyə ətrafda lal dinməz ağaclardan başqa heç nə görmədi. Göy ürgənin bir xasiyyəti də vardı. Belində yəhərin tapqıra açılanda və ya qırılanda dərhal dayanıb sahibinə xəbərdarlıq eləyərdi. Meşəbəyi əlini tapqırlara atdı. Bir dəyişiklik hiss eləmədi. Bəs ürgüyə nə olub? O yəhərdən yerə atıldı. Ürgənin dodaqları arasında sarımtıl köpük görünürdü. Meşəbəyi əsla çiyrənmədən ovcu ilə köpüyü sildi. Əlini burnuna yaxınlaşdırıb qoxladı. Köpükdən asırqalı gəlirdi. O ürgənin gözlərinə baxdı. Bu iri göyçək gözlər istirabla dolu idi. Ürgənin dodaqları arasından yenə sarımtıl köpük gəlirdi. Meşəbəyi bir daha köpüyü qoxladı və sarımsaq qoxusunu xatırladan iyi təkrar hiss elədi. Göyürgə hardasa asırqal yemişdi, zəhərlənmişdi. Meşəbəyi çox yaxşı bilirdi ki, dərhal tədbir görməsə, göyürgə burdaca, onun gözünün qabağındaca yıxılıb ölə bilər. Lakin o hələ dayanıb ürgənin dodaqlarının arasından aramsız qaynayıb tökülən köpüyə baxırdı. O, ömrünün 40 ilini at belində olmuşdu meşəni addım-addım gəzmişdi. Onun zehnində min bir çiçək, min bir ot adı vardı. Bu min bir ad içərisində asırqal çox az-az yada düşürdü. Çünki bu zəhərli bitki onun meşəsindən uzaqlarda, dağlarda bitirdi. Elə isə bu nə möcüzə idi? Ürgə nədən zəhərlənib? Bəlkə heç zəhərlənməmişdi. Meşəbəyinin dünya görmüş təcrübəli gözləri dostunun bədənində gəzdi. Ürgənin döş əzələləri titrəyirdi. Dizləri hiss olunacaq dərəcədə bükülüb, çox çətinliklə düzəlirdi. Göyürgə onu öz oğulları qədər sevən, onu yedirtmək üçün şinelinin cibində parça-parça qənd gəzdirən sahibinin qarşısında birdən-birə zəiflədiyindən utanırmış kimi istirablı gözlərini çevirib yana baxırdı. Birdən onun bütün bədəni titrədi. Yenə dizləri büküldü. Ürgə enildədi və elə bil daha utanmaqdan, xəcalətdən keçdiyini hiss eləyib gözlərini sahibinin üzünə dikdi. Ondan kömək istədi. Bu saat, bu saat qadan alım deyə meşəbəyi pıçıldadı. Çevrilib geriyə qalın meşənin dərinliklərinə tərəf baxdı. Ürgənin gözlərini sığallayıb bir daha bu saat, bu saat dedi. Şallağını çəkməsinin boğazına sancdı. Papağını başında bərkitdi. Şinelinin ətəklərini yığıb yerindən götürüldü. Buradan təxminən 2 kilometr aralıda geniş bir talada Gürsulu çay üzərində savxoz vardı. El arasında ona it savxozu deyirdilər. Orada suitinin müxtəlif cinslərini saxlayırdılar. Bir ay bundan əvvəl savxoz köçürülmüşdü. Tikillər sökülmüş, çay üzərindəki dəmir tor qəfəslər yerlə dibli qoparılıb aparılmışdı. Savxozun yerində indi yalnız torpaq yığınları bozarırdı. Xarabalıqdan xeyli kənarda isə uzaqdan baxanda ağza-ağza dayanmış bir cüt nəhəng hörümçəyə bənzəyən iki alaçıq qaralırdı. Orada savxoz direktorunun qaynatası Daşdəmir kişi kürəkəninin, özünün və daha bir neçə savxoz işçisinin malqarasını saxlayırdı. Sabahda biri gündə Daşdəmir də köçməli idi. Meşəbəyi 2 kilometrlik yolu bir nəfəsə qət eləyib alaçıqlara yetişəndə hər alaşığın kölgəsindən bir iri, qıllı köpək peyda oldu. İtlərin səsinə Daşdəmirin əvəzində geyimindən şəhər ziyalısına oxşayan boz şlyapalı ucaboy bir adam çıxdı. Yüyürüb itlərə təpindi. Sonra dayanıb təəccüblə Meşəbəyə baxdı. Qantər içində tənginəfəs yüyürən adamdan nə isə soruşmaq istədi. Ancaq Meşəbəyi onu qabaqladı. Mən Mirqasımam, Meşəbəyi Mirqasımayoğlu. Atım ağrıya düşüb. Mən səni burada birinci dəfədir görürəm. Bağışda tanış olası halım yoxdur. Bir vidrə süd lazımdır. Daşdəmir hanı gözümə dəymir. Nə olub ə, Amir Qasım? Döşün niyə atlanır? Yaxınlıqdan, lap 5 addımlıqdan tanış səs eşidildi. Meşəbəy cəld dönüb geniş açılmış iri mavi gözlərini ağacların arasında dolandırdı. Daşdəmirin səsi bu dəfə elə bil yerin altından gəldi. Ölmədik, sənin dövranının qurtardığını da gördük, Amir Qasım. Sən hardasan, ha kişi? Buradayam, gəlirəm indi. Deyirəm, ölmədik, sənin də axırını gördük. Göyürgənin belində belədən belə çapırdın, elədən elə çapırdın. Saatda bir malı, heyvanı atın döşünə qatıb salırdın xalxala. Nə bilim, filan yerə ayaq basmayın, bəsməkan yerə yaxın durmayın, İndi kimə qalır sənin bu qoruqların? Yoxsa Qaraca çoban kimi ağacları köklü köməkli qoparıb belinə şəlliyib aparmaq istəyirsən? Daşdəmir palıd ağacının mağara kimi qaralan koğuşundan çıxdı. İki yanını basa-basa yaxınlaşıb meşəbəyini süzdü. Hə, buyur görək. Süd lazımdır deyirsən? Süd zad yoxdur. Sən Allah biraz tez elə ay daşdəmir. Ürgü əldən gedir. Hanı ürgə? Bu yanda talada qoymuşam. Elə niyə? Yəni gələsi halı yoxdur? Yoxdur, yoxdur, Daşdəmir, qadan alım tez elə. Oğul bərabəri atdı Daşdəmir. Gənc kənarda dayanıb siqaret çəkirdi. İtlərin şirvanmasından məlum oldu ki, oğlan burada təzə adam deyildi. Meşəbəyi üçün bu saat bir dəqiqə də qiymətli idi. O, ötən günləri yada salıb söhbəti uzadan adamın tələsməyəcəyini hiss edib gəncə baxdı. Gənc dərhal siqaretini yerə atdı. Mən gətirərəm, deyib alaşıqlara tərəf yürüdü. Meşəbəyinin elmli, savadlı adamlara, şəhərdən meşəyə gəzməyə gələn ziyalılara xüsusi marağı vardı. Yaşıl talalarda, bulaq başında, ağac kölgəsində onu süfrəyə dəvət edən ziyalıların hərəsi onun ürəyində bir cür xatirə qoyub gedərdi. Onun həyəcanını, təşvişini dərhal başa düşüb, cəld yüyürən ziyalı gəncin arxasınca baxdıqda, Meşəbəyinin bənd tikilisi başlayan gündən açılıb dərinləşmiş, sonra küt bir ağrı içərisində gizlənib qalmış yarası yenidən qövr elədi. O yalnız indicə başa düşdü ki, lent kəsilib şülüz açılanda, meşə suyun altında qalanda, meşə ilə birlikdə neçə-neçə adamlar ülfətini, ünsiyyətini, əşdən göçdən xəbər verən şirin-şirin söhbətlərini də itirəcəklər. Meşəbəyi bir anlığa hətta göyürgəni də unutdu. Şişkin sifətini topa saqqal basmış qıllı adamın nə dediyini, nə üçün güldüyünü belə başa düşmədi. Ə, hə, sənlə deyiləmmi? Niyə cavab vermirsən? Nə deyirsən? Deyirəm, oğlun raykom katibidir, pulun çox olar. Ver xərcləyək də. Meşəbəyinin qaşları çatıldı. Sənin də kürəkənin savxoz direktorudur. Deməli, sənin də pulun çoxdur. Mənim torbamın dibi deşikdir. Elə niyə? Bilmirsən? Bir-iki baş normadan artıq heyvan saxlayıram deyin, hər yoldan ötən rüşvət istəyir. Pulu torbanın üstündən qoyuram, altdan da o yana gedir.'' sənin özünü neçə kərə qonaq eləmişəm? Yadından çıxıb, deməli, mənə rüşvət verirdin? Bəs sən necə bilirdin, hə? İşim keçməyən adama mən bir tikə də yedirtmərəm. Meşəbəyi fikri dağını qalda səbirsizliklə alaçıqlara tərəf baxdı. Oğlanın dolu vedrə ilə gəldiyini gördükdə, itlərin mırıldanmağına əhəmiyyət vermədən onun qabağına yeridi. Çox sağ ol qadan alım. Dəyməz əmi, deyə nəzakətlə gülümsünüb vedrəni ehtiyatla irəli uzatdı. Əli vedrənin soyuq qulpuna toxunanda Meşəbəyinin ürəyinə sərinlik gəldi. Fikrən indi o artıq göy ürgənin yanında idi. Bu göyşək, xeyrxah oğlan da, Daşdəmir də onun yanında idilər. Köməkləşib ürgəni yıxmışdılar. Zorla süd içirdirdilər. Bu fikirdə ikən birdən vedrəni böyrü üstə gördükdə meşəbəyi təəccüblə çevrilib, ağzını geniş açaraq qaqqıldayan Daşdəmrə baxdı. Süd axıb göy otların arasına hopurdu. İtlər cumub südü yalayırdılar. Daşdəmir isə gülürdü. <laughs> Hə, vallah bilmədim. Ayağım toxundu Mirqasım. Əyə, bir ülgə nə mənə şeydi, ondan ötürü belə yüyürüb qantərə batıbsan. Oğlanların hərəsi biraz pul qoysun, maşın alsınlar.'' min gəz kef elə özün üçün. Meşəbəyi top qara saqqal arasında iti uclu dişləri ağaran bu adama baxıb nahaq gəldiyini başa düşdü. Meşəbəyinin canı alovlandı. O pul təklif eləmək, südü satın almaq istədi. Lakin özünü sındırmadı. Köhnə, adi təmkini ilə yaylığını çıxardıb tərini sildi. Papağını götürdükdə İkindi çağının sərinliyində onun iri, qırxıq başından qatı bul qalxdı və beləcə başı tüstülü-tüstülü geri qayıtdı. Göy ürgə artıq böyür üstə idi. Meşəbəyi çömbəlib onun gözlərini sığalladı. Sonra əlinin arxası ilə öz gözlərini sildi. Belə-belə işlər, ay göy ürgə. Ürgə son dəfə xırıldayıb dartındı və hərəkətsiz qaldı. Meşəbəyi yavaşca qalxıb tapqırları açdı. Sonra yüyəni ürgənin başından çıxartdı. Yəhəri belinə şəlləyib, yalnız onun bələd olduğu, el yolundan uzaq, xəlvət çığırla addımladı. Külək başlamışdı. Meşə xışıldayırdı. Meşəbəyinin üstünə xəzəl yağırdı. Boynuna, qoyun qoltuğuna soyuq yarpaqlar dolurdu. O isə heç nəyə əhəmiyyət vermir, gözlərini qaranlıqda bozaran, dağ cığırdan çəkmədən ağır-ağır, yorğun-yorğun addımlayırdı. Meşədən çıxanda o, ömründə birinci dəfə bərk yorğunluq hiss elədi. Vaxtı keçmiş qoca kimi hıqqıldayıb yəhəri belindən indirdi. Yerə qoyub üstündə oturdu. Sonra çevrilib çiyini üstündən geriyə, meşənin səsinə qulaq asdı. Belə-belə işlər ay göyrgə. Belə-belə işlər ay Meşəbəy Mirqasım. Belə-belə işlər.